Bidezko merkataritzaren mundu eguna, eh? mila hiriburutan baino gehiago, eh, aldi berean ospatzen da egun hau, urtero ospatzen dugu, donostian hamar bat urte da mazkigu, eh, bost erakunde eta udaletxea gaude antolakuntzan, eta bueno, ba, ikusten desuen bezala, gaurre eh, bost, eh, bost karpa ditugu hemen, Ebiesko merkataritzako produktuak saltzen ditugu, dastaketa ere badago, aurrentzako ipuin kontalaria, desberdinak eta bar eta bueno, ba helburua da pizka Ebiesko merkataritza ezagutzera eman eta bueno, ba e, kontsumo arduratsua pizka sustatzea, ez gizartean. E, berez, bidezko merkataritza e, beharko luke edozein merkataritzak. Zekertatzen da, pues, ikusten dugu errealitatea ez da horrela bermatzen. Hainbat interes eh, politiko daude, interes ekonomikoak, eta guk hemen aldarrikatzen duguna da, ba, beste bide bat. Eh? bat, bai ekoizleentzako, eta bai gu hemen konsumitza jentzako. Badia ezaugarri batzuk, esate baterako aurre eh, esplotaziorik ez dagoela, bidezko merkataritza honetan, kooperatibetan egiten dela lan, e, baita ere ingurunea eta zaindu egiten dela, olako ezaugarria ditu e, merkataritza bultzatu nahi dugu. Bai hemen eta bai han eta bai hemen. Ekoizpen mota hau e, jakitea ba, ekoizpenean eta produktu hauen merkaturatzean ba, giza eskubideak errespetatu diala, e, ingurumena errespetatu dela, eta gero ere kontutan hartu, e, diala produktu artesanoak, naturalak, kasu askotan ekologikoak, eta, bueno, ba, horretan eskaera gero eta handiagoa da. A ezagunena beti bezala, badakigu, txokolatia, kafia eta azukria izaten da. Baina gaur egun ere hori zabaldu egiten nahi da. Ba, bai artesania, bai kosmetikako produktuak, eta, bueno, aipatu ditugu ere, horietaz gain, eh ditugunaz gain, ba ezagik eh, tea, eh bai beste eh, baita ere gurra eta baita beste mota bat batzotako ere bai izaten da, ba Aitatu e, aldala posible dala e, produktu hauek lortu ba, internet bidez e, bueno ba web horri desberdinak badaudela e, atzi zen adibidez eki merkado e, elbidean ba, ere lortu daitezke produktu hauek Horretikan nik usango nuke sensibilizazio bat egin behar dugula olako produktuekiko eta olako ez dakit. Azken fina nik hau ulertzen dute lankidetza modu bat eh, bezala, ez? Orduan, aukerak badaude, kontua da, ba, bueno, askotan ere baki du jota gaudela kontan, jendeak igualatzea egiten duela, baina ezagutzen ez duelako eta horren azpian zer dagoen ez dakilako. Zer, zer dago guk egunero jaten dugun horren azpian, zen motako ekoizpena dago, ba, gaur egun, edo egun honekin edo pixka bat aldarrikatu nahi duguna, ez? Jendea pentsa araztea, bueno, ba, ia benetan konsumitzen dugun hori nola dago egina, zer dago horren azpian, esplotazio dago, edo berez bidezko bide badago ba, deno beste mundu bat eh, aldarrikatzeko.